juba kolmkümmend aastat tagasi, kui ma olin noor eh, keskkooliõpilane ja, ja ja see oli hetk, kus ma siis esimest korda ka läksin Soome ja see oli ka, need olid ka hetked, kus ma tegelikult eh, nägin põhja, põhjaeestlasena Soome televisiooni, nägin seda heaoluühiskonda, mis sealt välja, välja kuvandus ja, ja see oli ka koht, kus ma hakkasin soome keelt õppima. kui ma tulin juba poliitikasse, äh, olles äh, Eesti parlamendis, on mul olnud muidugi pikaajaline kogemus läbi Balti Assamblee ja seda mitte siis enam Soomega, vaid juba kogu Põhjamaade siis riikidega. Äh, ma tahaks sügava lugu, lugupidamise kummarduse teha Rootsi poliitikule Carl Bildile, kes on nii siseriiklikult kui ka välispoliitikas on palju korda saatnud peaministrina Rootsis ja hiljem pikaajalise välisministrina. ta on suur Eesti sõber olnud ja, ja eestlased austavad ja hindavad seda. tema empaatiavõime on selline, mida, mida, mille, mille ulatuses me teeme sügava kummarduse. kui täna oleks võimalik kellegiga vahetada kohta, siis ma mõtlen, et võiks vahetada tänase Soome rahandusministri Aleksander Stubbiga, kes on ka varasemalt olnud Soome peaminister Aleksander Stubb on, on, on, on üdini inimlikult positiivne inimene ja tõeline pro-eurooplane ja vaadates tänaseid väljakutseid, mis on Soome majandusel, eh, siis kindlasti tahaks olla nende otsuste juures, kus eh, tänased otsused, mida Soome teeb, mõjutavad eh, nii Soome majandust kui ka rahandust tulevikuks, et me oleme täna olukorras, kus, kus majandus ei kasva sellisel tasemel, nagu me sooviksime. ma arvan, et me peaksime Põhjamaadega tegema tunduvalt rohkem koostööd selleks, et olla, olla rohkem ekspordivõimelisem, rohkem konkurentsivõimelisem ma arvan, et rändekriis on teema, mis, millest me ei saa üle ega ümber ja mis muutub järjest rohkem ja rohkem aktuaalsemaks. tänane julgeolekusituatsioon on selline, kus, kus me peame rohkem ja rohkem pöörama tähelepanu sellele, et meie inimesed tunneksid ennast turvaliselt